各位朋友，我是卡洛斯。几年来，我一直在用大型的 3D 打印机，例如 C20，或者是今年开始是买的 C20 V2，它们可以打印三百毫米的立方。但最近和大家开枪这两部机器，分别是 e n d e o Pro 和 e n d e v o V2，都是属于二百毫米打印范围的机种。但我正在纳闷 e n d e o 系列有没有大机器？就在我的门外出现这部机器。 原来是创想刘总给我发过来的信件，这是 Anderson Max。哇，我很焦急，我们立刻开始吧。提醒一下，假如大家都喜欢《风琴奇侠》卡洛斯的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。我可以肯定告诉大家，这部机器是最新的，因为九月份创想才刚在官网直播介绍。 说实在的，你在油管上查看到现实为止，也没有多少个视频是有关 End Three Max 的。今天卡洛斯让你先睹为快。看上去它的设定更像西奥系列。为什么这样说？当然是有理由。你看这龙门，不是已经完成吗？若你看过两套 End 的视频，你知道 End 的 X 轴是要自己安装的，这就完成了的龙门。 让我想起消食、消十 V 二和 V 三。先不要理，把东西拿出来。盒内只有主机和一盘零件。把盘内所有零件拿出，就只有这么几件。打开说明书，发现安装整台机只需要五步。从袋里拿出螺丝，也只有几颗，根本用不着拿容器来分类。 好吧，那先竖起龙门。你会发现，四颗强的螺丝应该从侧面扭进，也不用从基底安装。变压器也需要自己安装，用两颗 M C 乘二十五螺丝。这种安装方法像极了 a n d d Three Pro。 空气面板更与 a n d Three Pro 有九分相似，安装的方法也是一样。可以我说几种都不同的就是这个耗料安装支架，因为它并不是用螺丝安装。而是把这个钩包立卡进机身。搞好了之后。 这支架是可以折起的。日常方面 a n d r Three Max 也是采用金格玻璃。连线方面和以前的几种基本都是一样，只要对应 X、Y、Z 及 E，分清楚货的马达插及窄的纤维插，便不会有问题。之后是连接变压器的输出。 和输入，最后别忘了控制面板的彩虹线。看吧，如我所说，很快便安装好，用的时间比西奥系列更短，而它的打印体积是三百乘三百乘三百四十，和希奥十 V 二 V 三差不多。智能折机和希奥十怎么上市？它的定位在哪？我暂时能见到的是它的一体化设计，希奥十 V 二 V 三的主控又放在左边。 站台面的位置较多，结构上我觉得 e n d e a v r 3Max 比不上 V2、V3，因为缺了两根斜的支撑，但它好像还是很坚固的。我还看到，虽然它那么大，但只有一根以下轴。而一般大型机器的 X 轴是有两根以下轴，负责升降，两个马达一起运作才平稳，而且打印比较精确。但 e n d e a v r 3Max 却只有一个以下轴。 那就是说，它只有四个步进马达，但却宣称可以打印这么大的范围。最后一点是这个能叠起的浩量支架，却是一个非常特别的设计。由于 a n d r i d Three Max 确实太新，在 Q l 四7七零一没法找到它的设定。由于它与 a n d r i d Three Pro 相似，我取了 a n d r i d Three Pro 的设定，把它的打印范围修改成三百三百三四零。 再把打印机改名为 a n d 3 Max。一般来说，用这么大型的打印机，我并不探索打印很高的东西，因为打印很高的物件要花好几天的时间，我很想这样做。但是大型的打印机也有好处，就是热床的面积也比较大，好像 a n d 3 Max，它有0百乘0百的热床，方便排列很多的物件一起打印。 由于现在为了设计，我只放了五个立方体在四个角和中间，便立即储存 SD 卡进行打印。好吧，让我先开机，希望有好的打印效果。考师建议采用原厂的 PLA 耗料，容易打印成功及得到好的打印品质。我们先来跑一圈 Auto Home，让热头回归零零的位置。最后，我们 Disable Steppers，准备做调频的工作。 一向以来，我们都习惯用一张纸放作调平，分别在四个角把纸放在热头和热肠之间，调节旋钮，直到纸拉动的时候有摩擦力的感觉，那便对了。插入 SD 卡，打印刚才的档案。卡洛斯曾经教过大家，打印裙边的时候用手指。 触摸一下，来判断调频是否正确。但这次触摸群变便脱离了。理由很简单，因为热场实在太大了，它不是个绝对的平面，因此用纸调频的方法不一定管用。相信我，要把这部机器，好像七二十 V 二一般，加装 BL Touch 自动调频。现在为了降就作用，我现在把视角。 调得更近，打印头。当然，一边调节，我会一边触摸裙边，来判断是否真的贴近热场。基本上，只要第一层成功，之后没有发生停电或者断了，是一定能完成打印的。经过了今天的安装和校正，现在 e n d e h r e r 3 Max 是正常运作了。 刚才大家看到为这种大平面的打印机进行人手调平非常不容易，但不要紧，现在创想的机器无论是 CL 或者 Ender 都可以随意安装 BL Touch 调平器，更可以搭配泰坦打印头来打印软性的 TPU 或者 t b e 材料。今天我们为 Ender 3 Max 的开箱及试印只是初步。 将来，卡洛斯的创作肯定大量用到它。喜欢我为你做的视频，请记住订阅、点赞及分享。